علقوه على خشبة حملوا على أكتافهم آلات موسيقية سكنوا نوتات حتى لا يغيبون في صمت بعثوا أرواحهم في كورال ضيوفنا يؤمنون بأثر الموسيقى على كل ما هو حي يرزق يعزفون على الروح كعزفهم على آلاتهم ميساء الحافظ وكورال موزيك أمشي بشوارع بلدي نعمرها من جديد تعبنا من الحريق اشتقنا للسلام جيد حل للمأساة السورية إلا سلام وموسيقى وفن ونمشي بالشوارع ولاقي الناس كلها اجت من كل الاطياف كلهم عم يمشوا بالساحات ويغنوا لو لو لو لو حي شوارعك يا بلادنا المعمور يا اللهم حيي شوارعك يا بلادنا المعمورة لو لو لو لو لو لالي لو لو لو لو لالي شوارعك يا بلادنا نحيي شوارعك يا بلادنا المعمورة الله محيي شوارعك يا بلادنا بلادنا المعمورة لو لو لو لو لا لي لو لو لو لو لا الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة لو لو لو لو إذا شكرا لميساء الحافظ وفرقة كورال موزيك شكراً